Yeah, it's your boy. It's on the App Store. Yeah, it's my heart. I'm off the Games. Yeah, uh, yeah. all I'm you झूठ दो लम्बेदार झूठे दी वो बापेदार झूठी दी वो यादे सारे झूठी दी वो लम्बेदार झूठे दे वो वादे सारे झूठी दी वो यादे सारे क्या Hey, खुशी बाबा जैसना तोड़ा किसी ने ओ, ओ, Ginocchia data me deludenu güldürenna meri piyara nimet o galinde firda Vara cezalın tane mennu de tede rivacate gushi Batu ço bilkante gran ço vangi makkade akrasi meri inni galti Jo meri dil kutur hitiya bitu vatten me for hitiya Me galinde firda Allah cezalın ਝੂਠ ਦੇ ਉਹ ਲੰਮਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਸਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਉਹ ਖਾਬ ਸਾਰ ਝੂਠੀ ਥੀ ਤੂੰ ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹਾ ਹਾ La la la la Buckingham White Royal Rajpuri Industry Kawa Tani Puna Chikwatuni Nadan Hagi Chikaruni Yili Ragna Pyazani Yun Magan Tosemani Hamdu Wachung Namundu Booth Yokan Yapiyana Kia The Chola Chokrini Niaragatun Nagatun Nagarkun जेकी फिर बाँच की ये गलियाँ लड़कियाँ जहाँ बहुत देखी बेवफा में भी वो जो जो ओ I am more fear curious